Derdinden del oldum inan vallahi billahi Vallahi nazlı yar Ne yaman mestane bakar gözler Derdi veren dermanını vermez mi? Vermez mi? Vermez mi? Nazlı yan revan olmuş akar gözler Abu revan olmuş akar gözlerin gözler güler bazen bu gönül gamda Vallahi dost gamda, billahi dost gamda Nazlı yarım Sen güler oynarsın sevda var ben Sen de nazlı yan Korkarım cihanı yakar gözlerin Gözlerin sevdiğim Korkarım cihanı yakar gözlerin. Yeah.